Kua arawai a Hidrolico Te Kiori Toka rawa ko Jesus i roto i te aui rehab e te ora tahi e te aiai. No te mea ka puruu te are pai.